sana sochingdan ham shaydolaring ko'p. husning oshiqlari adolaring ko'p nimang ko'p ko'yingda yadolaring ko'p ammo men bittaman men bittadurman bek yigit bir sening poyingda xorman garchi diydoringga mushtoq qizorman men beun sevarman men jim sevarman qiyomatgacha shu edirman deydilar muhabbat masofa bilmas ayrilibni pisand qilmas masofa kelursan o'zing deb bir kun insofa gohi toshkent gohi burgutdadurman tiling bilmasam ham tushungandayman sen bilan goho do'st tutingandayman goho bu do'stlikdan o'tingandayman ming bir xayol ichra ming bittadurman suymoq bu gulxanda kuymoq azali men shahar erkasi sen tog' go'zali eslab yur yodingga tushgan mahali shaydolaring ko'p men bittadur